okukwaniriza mu program tuli kukirire wano ku fk television tyolina okukola kimu mu ngeri zino n'okutwaliza awamu olina kusigalako nga tukola ebyakai program tuli kukireero olunaku olwaleero ŋenda kuba mbatuusako buli kimu ekireka okubanga kiri mu kitundu kyo mu ngeri zonna zonna zonna kiri ludda wakisangibwa kibadde kitambula kigenda mu mbeera ki kyekiguddewo era ki kyetuliko kyekiba kiguddeo tugenda kuba tukuba amawulire mu puroguramu eno agaakagwawo agali mu bitundu byo mu mbeera zonna zonna zonna kyolinaokola kimu kwekumira ku mukutu gwa fk television mu ngeri zonna subscribinga likinga followinga kitereka kisobola otambula obulungi ennyo ennyo ennyo tuli ku kireero ye program n'omwerezaawo katumba fred benawa wano ku fk television sigalako ekimu kijja kuba kisobola okutambulira obulungi mukyo ah, byonna ebifa eyo n'ebifa awaanawaana waffe tuyite be nga tubikuŋŋaanya tunywensi yonna ebeere nga esobola obitegera program tuli ku kireero wano fk television